希望韩国的哪一些方面？釜山这边太喜欢了，东西很便宜，重点是，女生的好漂亮。 <laughs> 韩国走在巷，女生真的好漂亮。记得你不是结婚了吗？没有法律说我不能 <laughs> 不能看啊！我没有做什么。你觉得哪一些方面那么漂亮？韩国的女生很白，因为台湾天气比较热，太阳比较大，比较黑一点点。 我们台湾的俗话讲，一白遮三丑。一个女生白，她可以有三个地方丑都没关系。哦。韩国女生全身都白，所以都真的非常漂亮。台湾的大部分男生都很喜欢韩国女生。Twice，t 听。 <laughs> 那那金满，那那金满。 <laughs> 那我们换个话题。现在韩国年轻人来说，生活比较困难，特别是钱的问题。台湾的年轻人怎么样？我们台湾政府它规定的底薪是大概两万五千块。 像我住在台北市，台北市就像首尔一样，它是最贵的地方。我住在中山区是比较有捷运啊，比较热闹的地方。小套房，一个房间，一个客厅，然后有个小阳台可以晾衣服。一个月租金是一万六。对，这个薪水的三分之二的钱都花在房子费啊。对我们台北市的伙食的话。 一个人一天大概两百块是上下，当然有的人吃的比较少，有人吃的比较多。那两百块来算的话，三十天就要六千块，所以我们两万五减掉一万六，六千块的伙食费只剩下三千块。那这三千块呢，我们还有手机费、水电、瓦斯，可能一些生活的必需品等等。我们台湾人都说，我们都是在求生存，不是求生活，活下来，饿不死，吃不饱。 台湾的目前的环境是真的是蛮辛苦的。如果你要争取更多的薪水，你的工作时间就要很长。我前一份工作早上九点上班，对，可是我平均下班时间是半夜一点，回到家快要两点，然后睡觉，早上八点再起床，然后九点上班，持续了大概一年半，工作很辛苦，没有假日，没有朋友啊，谁结婚不能去？后来久而久之就没有朋友了。 为了结婚钱，可是没有了生活品质，那还是让自己弹性一点点，就换工作了。对，那工作之后，哎，时间比较弹性，当然陪家人、陪老婆的时间也比较多。哦，我看台湾的年轻人也很辛苦，很辛苦，真的很辛苦，很辛苦。这个不是只有韩国的问题，一起加油，加油，fighting，fighting。下一个话题呢，比较敏感的，这个呢，可能很多韩国人有想过的一个话题，就是台湾人呢喜欢中国人吗？ 呃，年轻人不喜欢。我们讲的年轻人就是那种二十代、三十代、四十代，但是五六十岁以上的人，他们就比较喜欢中国。嗯，为什么呢？因为教育的关系。一九八七年以前，我们台湾是戒严的，我们是国民党一个政党独裁，然后中国像共产党一样。 为什么中国年轻人这么爱共产党？因为共产党都跟他们讲说，我们党对你们很好，给你们温饱，然后有给你们就是工作的机会。那不服从党的命令的人，全部都是叛乱分子。那台湾从一九八七年，就是三十二年前，他们资讯开放了，才知道说原来国民党不是全部是都的都是好的。但是早期的一些长辈，他们是受国民党的教育长大的，所以他们脑子里骨子里都认为国民党才是好的。 民进党什么党都是叛乱分子，都是来乱的，都是闲闲没事干的人。现在资讯是我们讲资讯爆炸的时代，我们有网路，有 Facebook，有 Google，所以有什么新闻，大家都可以马上的去查证。那政府的部分，在我们所有的一些资讯上也是比较公开透明的，所以我们会了解说，今天大陆又对了什么政策是对我们不好的，那台湾人就会反抗。尤其中共又在世界各国一直打压。 台湾的国际势力，所以其实台湾的的年轻人都是不喜欢中国人。我看你刚才说的时候比较兴奋了，嗯，因为因为这个真的是会影响到我们的就是民生生活。谢谢今天的采访，然后这几天玩的开心，吃的好，看装备了，希望经常来韩国。好，拜拜。